no no Yeah. Mi Me Primero que nada respete los rangos Ando con mi bando No hay coro con blando Nosotros vivimos vida contrabando somos la pole, no hay oposición Ustedes no aguantan tanta presión Estamos muy abajo, otra división Caballo ganador, no nadie en mi visión Guacho llevando sigilo, estamos tranquilos Los negros activos, si te pasas te dan un correctivo Esos son los míos esto es la mierda que vivo, mi gente sabe que digo Los pescas están prohibidos, cierra la boca puto mal parido Si no te dan por perdido Ninguno puede conmigo, lo pongo a bailar si me saco el abrigo Ya lo que digo, perro yo ando con Rodrigo Puta por el diablo, estamos bendecidos le mandamos corona a tu vieja y no hay moraleja, no hay coro con feca. Los espero la yeca. Primero que nada, respete los rangos. Ando con mi banda. me coro comprando, nosotros vivimos vida contrabando. Somos la polena y oposición, ustedes no aguantan tanta presión. Estamos muy abajo, otra división a no me negué mi visión. Cero en el cuello, tengo su cero. Busco la vida que quiero, si no es mi yo mano me muero. Los cheques con seis ceros Yo tratando de pincharme cuando saben que yo soy la acero Vengan tranquilos que estoy con el M Flechamos aunque no tenemos un BM Yo nunca venderé a mis madres No afrontes con lo de tus padres Ellos me quieren matar, me quieren igualar Nunca va a pasar No me igualarán Primero que nada respeten los rangos Ando con mi bando No hay coro con blando Nosotros vivimos vida contrabando somos la pole, no hay oposición Ustedes no aguantan tanta presión Está muy abajo, otra división Caballo ganador, no hay división respeto los rangos Ando con mi banda Mi coro con Nosotros vivimos vida contra banda somos la pole, no hay oposición Ustedes no aguantan tanta presión Estamos muy abajo, otra división Caballo ganador, no hay mi visión